એ કશો વાંધો નહીં આવો દો નો પ્રોબ્લેમ પ્રોબ્લેમ પ્રોબ્લેમ વારગીના રાજા વાહ ઉસ્તાદ ઉસ્તાદ એ ઉસ્તાદ હા મારા તાક્યાની વિહત મેલડી હા મારા મિલનની ફરમાઈ છે